ليش تسوي كذا فيني؟ ليه؟ من يوم اشتغلت عندنا في المستشفى وانا افكر فيك حرام حرام عليك كنت اتمنى تعطيني اللي انا بيه برضاك وش تبغى نسوي الحين؟ الظاهر انها ما تعلمت من المره اللي فاتت بس انا اوريك فيها